A gente não sabe pra onde vai. Sabe pra onde vai. Mas nunca se esquece de onde a gente vem. no Mike Music. Podes falar tudo, só não fala mal do e te conta quem eu sou. Eu tô a bulir pra meter o Muniz no bolso. São histórias do passado. Pai, perdoa os meus pecados. Confesso que nunca fui santo. Tô atrás do meu bocado. Sou a lenda do meu bairro. Boca no mic é o meu bando. Se eu tropeço, levantou. O nego game tá trancado. O cota disse luto. Na escuridão me deram a luz. Pra nos dar de comer. A cota vendeu a bus. Ilustre. O que eu faço ou deixo de fazer no pé. Hoje eles estão grandes, nós iremos de comer. É. Crê, um dia chegaremos mais além. Não é mentira, todos sabem que eu tô a bem. Safou do dinheiro, não tenho medo de ninguém. Ei, ei, ei, só que as mágoas do passado não me fizeram bem. Ei, ei. Com sacrifício tô no topo do game. Podes falar tudo só te conta quem eu sou. Eu tô a bulir pra meter o Muniz no bolso.